Bueno, yo no la califico muy bien porque estas cosas uno tiene que estar como, como te digo? Muy apresada. uno en esta situación nadie lo siente, se siente muy bien, ¿no? Porque mira uno que uno tiene que trabajar dos o tres horas nada más, no era como de antes que uno trabajaba y todo. Ha pasado todo muchos momento difícil. eso no sirve así. ¿Cómo ha visto el incremento de los casos en esta zona? Demasiado abundante demasiado, eso no puede seguir así, nosotros tengamos que cuidarnos ni que estemos trabajando, para que no haga muchas medidas ni nada de eso. ¿Estaba entonces usted de acuerdo o no con las nuevas medidas? No estoy de acuerdo, por un lado es bueno, pero por otro lado no, porque ah, mira, ahora mismo uno tiene que salir huyendo antes que llegue el toque de queda, porque si uno no, por ejemplo, como te digo, si uno no, sale tampoco nos vamos allá a Iliari, porque habemos muchas madres que no tengamos los padres ahí, Por uno que se mueren por accidente y otro y los hijos tienen que buscar la medida para darle que comer. Pues mí, mire, para la salud que cierren el día entero, porque de la única manera que uno se libre así, si lo tienen trancado uno en una casa, porque imagínense de qué manera, que nosotros los dominicanos andamos así. Ya eso, vamos a tener que estar acostumbrados a esto, porque es que esto a lo que yo voy no se va a ir. Entonces, la medida que quieren ponerle es una medida que tienen que buscar otra forma, no la medida que ellos quieran, porque el que vive día a día, ¿cómo, cómo se va, a sobrevivir? ¿Cómo va a comer? Entonces eso yo no lo veo bien así, ¿no? Tienen que buscar otra medida, otra, otra clase de medida, no esa. No estamos, yo no estoy de acuerdo a eso. No, yo me lo encuentro que está bien, eh, por lo menos de que se controle con la mascarilla, pero no, no con que poner el toque de queda, de, por lo menos de como lo, están poniendo de, de, las 24 horas por lo menos. Yo no creo que pueda ser así porque uno vive trabajando y de qué uno va a vivir.